vita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al nova epizodo hodia mi parto prenis en exer eh, ordinara ret conveno nome estis invito de la patrono kiu estas la skipo malantaŭ la internazia novel concurso inc por uh, eh, ecconi unu la alian kai fakte mi lernis uh, iom pli pri la concurso a parte che vere esperanto ludas la rolon de ponto linguo char oni povas partopreni per uh, originala au traduca concursajo pri la covimo cae tio signifas che se vi conas iun kiu verkis ion interessan pri la temo en iu ein lingvo vi povas tradukigi gin au recte traduki gin se vi capablas al esperanto exemple pere de landai asocioi por parto prenigi la texton recte. Cai ancau mi lernis che oni planas organisi eventon mese de marto, cai ciam la evento estos publice annoncita mi donos pli da informoi pretio. Cai cio ci venis danke alla medito serio cai alla patreona sistemo. Do mi vere dankas la skipon malantau la concurso kai aparte mi joys ec coni esperantisto in kiu iloja sen quebecio kai montrealo iam tempesta por uh, iri alla medito restu cun ni cun meditu cun ni dankon saluton kai venon alia zamenhofa medito Odio mi volas leghi, cae mi diti cun vi, sur respondo al amicoi, ciu aperis en la gazeto La Esperantisto en la iaro 1892. Temas pri la numero sestec, ciu trovigas en la pagio cent quindec uno. Gesta suffice mallonga por esti legata plene. vi diras pli bone propra kia ain felo o la malpropra ec de zibelo. Vere, sed ne ciam. Se ni donos al nie elegantoi pezoin, kiwi havas nec ian intereson, nec bonan formon, tiam la legantoi tutene estos al ni dancai, che ni donas al ili felon propran. Versoin ni povas nur presi tia in qui havas iam mem bonan formon. Char se ni devas plibonigi la formon en rimai versoi, gi estas afero tro malfazila cae postulus pli da tempo ol fari mem nova in versoi. Mine parolas tie ci speciale pri viai versoi, el ciui Calcai esta suffice bonai cae povos, con calcai shangioi, esti sia tempe presitai, sed pri la principo en comune. La hodiau el tiro altiris mien atenton, char Zamenhof substrecas la neceson cae opportunon atingi alt qualitan materialon. Citie oni parolas pri poesio, sed tio povas valori en multai aliai contextoi. Char, al giustigi mis funcciantan producton povas postuli plida tempo ol fari ion tute novan. Oni besonas esti curagia por eh, el pasci cae do forlassi la malnovan resulton por doni spazion alla nova baldava resulto. Do Se la changeoi estas, ne diru, pli ol ceicai, eble oni consideru la opportunon refari la aferon entute. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel cian, antaui, sen fine.